пластиналардын аянтынан жана алардын ортосундагы аралыктан электр сыйымдуулугу кандай көз каранды экенин карайлы алдыңызда жалпак конденсатор турат алардын ортосундагы аралык өздөрүнүн өлчөмүнө караганда өтө эле аз пластиналар ортосундагы талаа бир тектүү пластиналарга потенциометр туташкан бул прибор пластиналар ортосундагы потенциалдар айырмасын же алардын чыңалуусун аныктайт бир пластинаны өйдө жылдырабыз пластиналарда заряд бөлүнүүдө Тала бири бирин жапкан жерде гана болот конденсатордун пластиналарынын жабылган аянты азайууда чыңалуу көбөйүүдө жабылган аянт баштапкынын жарымына теңелгенде чыңалуу эки эсе өсөт жыйынтык чыгаралы канчалык пластиналардын аянты кичине болсо ошончолук электр сыйымдуулугу аз пластинадагы заряддар өзгөргөн жок Конденсаторды мурдага абалына алып келели эми пластиналарды бири бирине жакындатабыз пластиналар ортосундагы аралык азайса потенциометр чыңалуунун азайганын көргөзүүдө ортосундагы аралыкты эки эсе азайтсак потенциометр потенциалдын айырмасы 5 вольт деп көргөздү жыйынтык чыгарабыз пластиналар ортосундагы аралык азайса ошончолук электр сыйымдуулугу көп